皆さんこんにちは森えりですはい今日のメイクはですね私15歳とかにあのすごいケばかったので昔のメイクもう25歳で今年26になっちゃうのでなっちゃうんです10 <laughs> 年前のメイクを半分だけしたらどうなるかなと思ってちょっと懐かしいんでやりたいなと思いますせっかくこのコントは買ってきたのでこの間あのー これで結局私のレビューが間違ってたんですけどこっちがコンシーラーでこっちがハイライトだったんですよなので私が昔使ってたあのデーモン小暮ゾーンで使ってたアイシャドウがここでカコンカコンってなってでハイライトもめっちゃバーって入れてた時代があったなと思ってすごい懐かしいなと思ってちょっと今日はあのこのレビューはですねすっごいグダグダレビューをしてしまったのでこのあと に後日あげるんですけれどもこのコントアについてはグダグダレビューをご覧ください今日は10年前の化粧をしたら今どんな感じになるのかっていう検証をしたいと思いますいやマジでこれ学生の時のさメイクきついな めっちゃケバ学生の時は化粧がめっちゃ楽しくてなんか、うん、化粧をするのが化粧しなかったら外出れないくらいだったんですけど今は全然 <laughs> 女子力低下したポケモンは硬いからこういう風にやって 今のつけまってあれだよね黒くないからさここさ透明になっちゃったからさ私昔あのダイソーの14番超愛用してた箱がしたんですけどおお懐かしすぎるこの感じ上にとりあえずバサッとしてやってた覚えはあるここまでやったからちゃんと下もつけるよ結構ここまで自分が 学生時代濃いと思って <laughs> なかったあ結構濃いなとは思ったんですけばかったしこのピンセット使いにくいおすすめのピンセットはあの手芸用のピンセットちょっとこれ工具のだからさ手芸用のどっかにあると思うんですけどこっち工具じゃない方こっちですおすすめな方もっと尖ってないやつがあるんですけどこっちの方が使いやすい結構チークとかも 濃く入れてたんでこのピンクらへんのチーク入れたいと思いますアイシャドウはあの濃いのをなんかねすごいね思い出しながらやってるようん粉だった気がする粉だった気がする懐かしい懐かしいなんかなんかうん粉だった気がしますね はいチークも超濃かったのよで濃くてこんな感じでしたね中高の時髪はパッツンじゃなくて髪はねこっちはパッツンでしょ今日パッツンでしょでこっちが半分か髪は前髪なかったんで前髪作ってなくてえっとなんかここ編み込んだりとかしていた記憶があります今は三つ編みでしょ なのでちょっとこっちでこっちが今ね、はい、こんな感じかなで髪 多分みんなが見慣れてる方の私でこっちがえっと本当にけばかった時の私はいということでこんな感じですえっと中高生の時の私前髪がなくてえっと眉毛もめっちゃ太く描いてピンクとかなんかグラデとかいろんな色塗ったりとかしながらもえっとつけま23枚重ねの 下もつけまつけのコントはがっつり例のチークがっつり例のえっとそうですねシャネルみたいなすごい濃い口紅を塗りのな感じでこっちは巻いたりとかエクステつけたりとかそうですねなんかいろいろとしてましたはいでこっちはですね私だね <laughs> 今の私ですねはい すごい違うな中高と比べたら中高こっちよ中高こっち25歳の私こっちです <laughs> どっちが好きですかね皆さんちなみにコンタクトはい一緒ですいつも一緒あの昔から使ってるコンタクトは私普通の透明のコンタクト買ったことがなくていつもこれだったので今一緒のコンタクトしちゃってるんですけど 私と中高生時代の私どっちが好きですか皆さんすごいねなんかこの差もっと濃かったんですけど15歳6歳の時の私の比べはこんな感じですはい15歳16歳の時にしていたメイクと現在アさに近づいているこっち だメイクしてないですよすっぴんですよあのコンタクトだけです10年前のメイクを振り返ってみましたもう10年経つんですか中学生時代10年経っちゃったねうんもう10年前にしていたメイクですはい <laughs> やだなんか私そんな年取ったのかきついなはいということで10年前にしていたメイクとすっぴん10年後のすっぴんこんな感じでございます はい、ということで無理やりでした。バイバイ、またね今日もご視聴ありがとうございました。現在の私はこっち。はい、そして10年前の私はこっちでございます。今年からアラサー突入でございます。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。森有でした。バイバーイ。